hello and welcome friends alter जो कि टैली में यूज होता है और न सिर्फ टैली में बल्कि माई एसक्यूएल में भी अल्टर का हम यूज बहुत ज़्यादा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है किसी भी तरह के डेटा को चेंज करने की या उसमें ऐड करने की कोई नया फील्ड ऐड करने की तो वहाँ पर भी और टैली में भी दोनों में भी यूज होता है देखिए टैली में आप कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं या लेजर को अल्टर करना चाहते हैं दोनों में अंतर है दोनों में क्या अंतर है वो दिखाता हूं देखिए यहां से आप जाएंगे तो यहां पर टेलीप्राइम प्राइम मैंने ओपन किया है और ये जो अल्टर दिख रहा है आपको ये अल्टर कंपनी को अल्टर नहीं करेगा यहां से अगर ए प्रेस करते हैं तो आप यहां आप ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं लेजर को अल्टर कर सकते हैं लेकिन बाउचर टाइप को अल्टर सारी चीजों को अल्टर कर सकते हैं लेकिन कंपनी को अल्टर नहीं कर पाएंगे ये चीज ध्यान रखिएगा आप जैसे मान लीजिए किसी भी लेजर को अल्टर करना है तो यहाँ लेजर पे गए आप उस लेजर को देखेंगे और जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से जो चेंजेस करने हो नाम बदलना हो ग्रुप बदलना हो अंडर बदलना हो कुछ भी ऐसा करना हो तो यहाँ से आसानी के साथ किया जा सकता है ठीक है लेकिन इन केस ऑफ की कंपनी को अल्टर करना है तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना होगा एफ थ्री प्रेस करना होगा देन यहाँ पर आता है अल्टर कंपनी आप चले जाइए अल्टर कंपनी पर और यहाँ पर जो भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं चाहे फाइनेंशियल ईयर बदलना है बुक बिगिनिंग फ्रॉम बदलना है जो भी बदलना है यहाँ से बदल सकते हो बहुत आसान है ठीक है तो अल्टर का टैली में क्या यूज है ये आपको समझ में आया होगा ठीक है अब अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और माई एसक्यूएल पे आ जाता हूँ ध्यान दीजिएगा इस बार मैं माई एसक्यूएल पे आता हूँ अब हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस बने होंगे तो शो डेटाबेसेस करके हम उनको देख सकते हैं यहाँ से तो देखिए ये बहुत सारे डेटाबेस पहले से बने हुए हैं किसी एक डेटाबेस को उठाते हैं यहां पर भी आप अल्टर का यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे वो दिखाऊंगा थोड़ा सा फॉन्ट की साइज में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो आसानी हो तो देखिए यहां पर एक डेटाबेस को मैं उठाता हूं लाइक शॉप आईडी ठीक है तो यहां से use shop D shop D करके है आईडी नहीं बल्कि डी तो ये शॉप डी हो गया और यहाँ टर्मिनेट कर दीजिए और ये देखिए डाटाबेस चेंज हो गया अब हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तो ये लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है तो हमको सेलेक्ट करना है उस टेबल से जो कि टेबल बनी होगी इसमें तो पहले तो हम डेटाबेस चेक करेंगे डेटाबेस हमने चेक ही कर लिया चेंज कर लिया और अब हम टेबल देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे शो टेबल्स तो यहाँ पे शो टेबल्स लिख के टर्मिनेट कर दीजिए तो एक ही टेबल है शॉप टी नाम से तो बस अब शॉप टी को ही सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट कमांड चलाया हमने आई होप कि आपको ये मालूम ही होगा सेलेक्ट कौन सा कौन से तरीके का स्टेटमेंट है और कौन से तरीके का कमांड है स्टेटमेंट और कमांड दोनों में अंतर होता है ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया है ठीक है सेलेक्ट एस्टेक सिंबल फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है तो हमें सेलेक्ट करना है शॉप टी से शॉप टी जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखना है और यहाँ टर्मिनेट कर देना तो ये देखिए ये इस तरीके से आएगा देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं ठीक है अब इसमें कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे अल्टर लिखेंगे शॉपी और यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे drop column C O L U M N और कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है यहाँ पर वो भी देखना होगा तो हमें ड्रॉप करना है लाइक यूनिट uh, तो ये हो गया यूनिट और यहाँ पर क्या करना है आपको यूनिट का नाम खाली दे करके यूनिट कर देना इस तरीके से और यहाँ पर टर्मिनेट कर देना और एंटर कर देना तो देखिए क्वेरी रोक के ओके वन रो अफेक्टेड हो गया आप वही डीएमएल कमांड चलाएंगे सेलेक्ट तो ये चलाया सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल लगाइए फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है शॉप टी से तो ये हो गया शॉप टी और यहाँ टर्मिनेशन दे करके एंटर कर दीजिए तो देखिए इसमें से यूनिट गायब हो चुका है ठीक है अगर आप फिर ऐड करवाना चाहते हो तो फिर वही ऐड करके लिख सकते हैं आई होप की समझ में आई होगी बात ये दोनों ही चीज़ों में ये चीज़ कॉमन है अल्टर वाली अल्टर का मतलब ये होता है चेंजेस करना ठीक है